Всем привет, с вами Алена, и сегодня я хочу рассказать о моих покупках из магазина Fix Price. Я многие товары уже открывала, поэтому вам, я вам могу сказать еще и о качестве данного товара. А, зашли, шли, шли, шли мы в магазин только за канцелярией, но понахватала я всего на 1000 рублей. А из канцелярии я купила очень мало. Так что будет много всяких интересных э, фигнюшек. Первое, что я купила, это светильник ночник, но он как бы не подходит для ночника, у него сильный яркий свет, лампочка у него обычная, вот такая. Были там разные картиночки, но мне понравился морской берег. Так вот его втыкаешь в розетку. Набор разноцветных скотчей с блесками. Мне понравились вот такие, более яркие. Тут вот такой голубенький, голубенький, какой-то зебровый, а потом розовый горошек, короче, и какой-то типа что-то зеленых каких-то непонятных фигурок. Взяла себе пистолет клеевой. Так, вот такой пистолетик. В принципе, я его уже испытывала. К нему я взяла стержни. Очень долго искала. Не удивляйтесь, то, что тут двух стержней нету. Так как я уже один стержень использовала, а второй там валяется, валяется. Тут стержни 10 штук. В принципе, нечего сказать. Взяла также для школы набор маркеров текстовыделителей. Тут э, фиолетовый, оранжевый, розовый, зеленый. Мне понравились. Там еще э, такие же были, только немного другой модели, э, не с прозрачными крышечками. Но мне понравились такие. Маска для сна такая масочка. Там были также разные расцветки, но там были белые маски, изнутри белые. Зачем, зачем, зачем такие маски для сна? Но мне вот это больше всех понравилось. Прикольная. Но она мне, хочу сказать, то, что она мне большевата, так-то резинка все подходит нормально. Но когда я сплю с ней, я сильно много ворочаюсь, и поэтому она с меня все время ночью сползает. <laughs> Также я купила за 49 рублей соль для ванны, морская соль э, с пеной для ванн, фруктовая ассорти, тут, короче, вишня с миндалем. Вот. Ну, тут 900 грамм, в принципе, за 49 рублей это нормально. Взяла я ручку-поводок своей собачки. Я взяла ее за сколько, за сколько, за сколько тут, сейчас скажу вам. За 24 рубля я взяла ручку поводок. <laughs> Зачем она мне? У меня нету ни кошки, никого. У меня дома были только креветки. И недавно у меня появилась собачка. Кто хочет увидеть эту собачку, то ждите. Я сниму видео, сейчас я в городе, она у меня в деревне собачка. Потом я ссылку оставлю в описании на это видео с собачкой. Я вообще хотела ей купить еще какую-нибудь игрушку. У нее зубки меняются, хотела какую-нибудь косточку погрызть. Но там были куриные ножки, зачем они? Кость какая-то, которую она очень быстро разгрызет. А я надо какую-нибудь такую дубинную, которую на две недели <laughs> будет грызть. И игрушки там все были. Ну, не как бы не очень хорошие а, игрушки, которые не звонкие. А ей нужна вот такая игрушка. Она и мягкая, и звонкая. С такой она точно будет играть. Но эту игрушку мы брали в позапрошлый раз. Ну, потом будет новый завоз. Я посмотрю, там может что-нибудь звонкое будет. Итак, такое крепление тут. Э, вот эта вот фигня тут нажимаешь, и она типа собака никуда не убежит. Видите, она не идет файлы. Я ну, не знаю тут сколько штук. В принципе, их тут много. Взяли вот такие две тарелочки, потому что у нас чуть ли не каждый день бьется по одной тарелке. Раньше тарелки вообще не бились уже сколько проходило лет, годов. И тут я недавно столкнула чашку в ванне, откуда она там взялась. Вот, такая локтем взяла, ничего не столкнула. Тарелки <laughs> перебила. Короче, у нас стаканы в мусорку ушли 4 штуки. Тарелок тоже, поверьте, немало. <laughs> Поэтому взяли вот такие вот две тарелочки мама взяла. Там много всякие и неглубокие, и глубокие тарелочки. Короче, нормальный выбор. Взяла себе чашку, потому что у меня своя чашка с обезьянкой такая. А, там, типа, мне нравился стишок. Я смотрю на мир голубыми глазами через розовые очки, и мне фиолетово. Вот так. Такой стишок был, но я ее сама же разбила, поэтому взяла себе в Фикспрессе такую чашечку. Но мне так понравилось. Эти фигнюшки, простите, не знаю, как называется, они так похожи на пончики. Красивенькие очень, миленькие. Потом а взяла себе для школы очень классные карандашики. А, это набор простых карандашей со сменными грифелями. Вот такие карандашики, но я их не буду распаковывать. У меня есть один карандаш, а, у меня там подружка раньше ходила в фикс прайс, и она мне подарила один такой карандаш. Вот, у нее только набор зеленый, э, короче, вот тут резинка стирательная. Э, в принципе, обычные нормальные карандаши, на них сильно не надо давить, а так они нормально, прям прикольные. Тут откручивается, и тут очень много сменных вот таких стержней. А. Тут вот 12 штук наборчик. Еще я взяла разные тетрадки. 9 рублей, короче, по 9-10 рублей. Там 9 с копейками, по 10 рублей, вот. С леопардами. Леон. Цветок Анютина э, глазки, я так понимаю, да. Еще какой-то цветок, не сильно разбираюсь в цветках. Так, потом взяла обычную тетрадку розовую и оранжевую такую вот. Взяла вот такую, как она тут называется, бумага для записей, 200 листов. Сейчас я ее открою. Там были вот эти вот э, разные тоже цвета всякие, но мне вот понравился оранжевый. А, и вот тут вот листочки зеленый, голубой, желтый род. Мне что понравилось, они выдергиваются. Они не клейкие, но они выдергиваются ровненько, нормально. Это, не обращайте внимания, это я пальцем помяла. <laughs> Так, вот что осталось. Это вот я взяла папка пластиковая 4А на резинке. И плюс ее, она толстая, прям толстая, нормальная, она точно как бы не помнется. Очень удобно, вот, что эти резинки. О, кольцо. И взяла еще себе кошелечек. Так я свой кошелек с деньгами, со всеми карточками и сумкой потеряла на школьном дворе. Представьте, я такая растыка. Поэтому это пока временный кошелек. Я даже не знаю, может быть пока не временный. Деньги-то где-то надо хранить. <laughs> Поэтому вот взяла такой кошелечек. Э, в принципе, он красивенький, миленький. Сейчас уже как бы уже не в моде такие большие, женские всякие, а громадные кошельки, которые не перемещаются в сумочку. Такой миленький, э, черно-белый, прикольно. Он маленький, в принципе, но мне туда, не знаю, карточка может поместиться, нет. У меня деньги туда влезли. Нормально и удобненький такой, особенно для маленькой сумочки. Последнее, что я купила, за 24 рубля... А, кстати, кошелек я взяла за 55 рублей, вот. И за 24 рубля я взяла вот этот напитание, короче, какой-то лимонадик. Вот я взяла с вишней. Это были все покупки. Я буду также еще снимать, с чем я пойду в школу, вот так. Кто хочет посмотреть на мою собачку, Э, ссылка будет в описании. Всем пока, с вами была Алена. Я вас очень люблю. Не забывайте ставить лайки и обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!